En type utregninger du kommer til å gjøre mye av i kjemi, er omregning mellom masse og stoffmengde. Det er fordi at vi på en enkel måte kan måle massen ved hjelp av en vekt, men vi kan ikke måle stoffmengde. Derfor må vi regne oss frem til den. Stoffmengden forteller oss noe om antall partikler. I dette eksempelet skal jeg vise hvordan du kan finne ut antall mol, altså stoffmengden, av treverdige jernioner i 6 gram jern treoksid det første jeg da må gjøre, det er å finne ut hvor mye ett mol av jerntreoksid veier. Så jeg skal altså finne den molare massen. Jeg pleier å skrive det opp på denne måten. Den store M-en med liten m nede, det er symbolet for molar masse. Og så skriver jeg i en parentes hvilken forbindelse det her er snakk om. På denne måten så blir utregningen ryddig og lett å følge, og det er også veldig enkelt å finne ut hvor du eventuelt har gjort en feil. For å finne den molare massen så må jeg summere massen av atomene som inngår i forbindelsen, og det gjør jeg ved å lete i periodesystemet. Det jeg her har funnet frem, det er en som heter periodesystemet.no. Her har jeg nå gjort en innstilling, sånn at jeg, når jeg fører markøren over de forskjellige grunnstoffene, får opp atommassen her oppe. Så da må jeg først finne jern. Jeg ser også at navnet på grunnstoffet kommer frem i en liten boks, sånn at hvis ikke du kan symbolet, så kan du lete deg frem også ved hjelp av navnet. Men jeg trenger altså først nå atommassen for jern, som er 55,845. Enheten for dette er gram per mol. Det er altså antall gram ett mol veier. Og denne må jeg gange med to, siden det står to jernatomer i den formelen. Så må jeg legge til massen av oksygenene. Jeg går igjen bort i periodesystemet og finner den. så må jeg regne dette ut. Det gjør jeg ved siden av her, eh, fordi jeg har kalkulator når jeg skriver vanlig tekst. Og da får jeg svaret mitt 159,687. Veldig viktig å ta med enhetene når du regner, fordi at hvis ikke du husker formelen for det du skal gjøre, så kan du bruke enhetene og vanlig algebra til å finne ut hvordan du da skal regne deg frem til Og jeg ser at nå har jeg massen i gram, jeg har den molare massen i gram per mol, og ved hjelp av de to så kan jeg finne mol. Stoffmengden har symbol liten n. Og selv om jeg skal finne stoffmengden av jernionen alene, så må jeg begynne med å finne stoffmengden til hele forbindelsen. Og stoffmengden det finner vi ved å ta masse og dele på molarmasse. Så da gjør jeg det. Jeg setter opp massen først, som blir oppgitt i oppgaven. og deler på den molare massen jeg akkurat har funnet. Da går jeg igjen opp her og regner ut. Nå bare kopierer jeg denne siden jeg vet jeg skal bruke den. Nå får du ut svaret her. 0,0376. enheten her nå, den er mol. Så nå har jeg funnet stoffmengden av hele forbindelsen. Og så må jeg gå derfra til å finne stoffmengden til jernionene alene. Og da ser jeg at i denne forbindelsen min, jern-treoksid, altså Fe2O3, så inngår det to jernioner. Så for hvert mol av hele forbindelsen så har jeg dobbelt så mange jernioner. en enhet av forbindelsen her gir meg to enheter med jern. Så da må jeg rett og slett ta stoffmengden av hele. Og så må jeg gange den med to. litt dårlig hoderegning, så da tar jeg den her oppe også. Og får da 0,0752 mol. Og da har jeg svaret på oppgaven. Så nå har jeg funnet antall mol, stoffmengden av jernioner, i 6 gram med jernoksid.